Тринадцатая серия второго сезона. Котик решил отдохнуть на столе, а игольница его подушка. Теперь котик отдыхает на игровой зоне, вошел в свой домик – Немного отвлеклись, а котик спрятался. Конец серии.